Bang Flezi, coba dong abang pakai baju mid, Hah? Kan udah dari di craft, udah ada bagas craft, Ngapain harus aku?